seul nom. Il n'y a qu'un seul nom puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Oui, peuple de Dieu, tu peux chanter avec moi. Il n'y a qu'un seul nom. Vas-y, célèbre, célèbre. Je vais le redire avec esprit en vérité. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Seigneur, Seigneur, tu prends le contrôle de nos vies. Prendre le relais de nos vies. Nous nous attachons à toi, Seigneur. Nous nous attachons à ta personne, Seigneur. Nous voulons changer le cours de nos vies, Seigneur. Nous voulons changer les circonstances, Seigneur. Lorsqu'un invoque ton nom, Seigneur, tu agis dans la vie de quelqu'un. Tu changes la vie de quelqu'un. Tu transformes quelqu'un, Seigneur. Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de ¡Vamos!